两倍，二条，两倍，红中，两倍，八万，二条，三倍。 娃娃，两倍。东园一点红，两倍。娃娃，两倍。红中，两倍。三倍。 三倍，两倍，二条，两倍，五条，三倍，白板，五倍，二条，五倍。 两倍，不挑。两倍白板，三倍。东园一点红。两倍白板，三倍。红中，两倍。东园一点红。三倍，五条。 八万，两倍。被。凉两倍。 两倍，娃娃，两倍，娃娃，两倍，五条，三倍，东园一点红，两倍。 三倍，东园一点红。五倍。五条。两倍。东园一点红。两倍。五条，二条。两倍。 两倍，红中，两倍。

三倍，选中，五倍，两倍，二条，四倍，两倍，四倍，八万，二条，六倍。 两倍，从中四倍，海马，六倍，蛤蟆。 十倍，两倍。 二条，两倍红中，三倍阿瓦，五倍。 二 t 两倍，红二条。三倍，二条，两倍，哈哈，选中，三倍，二 t 两倍，二条，三倍。